assalomu alaykum hurmatli tomoshabin kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling videosida birdan like tugmasini bosib marhamat tomosha qiling shanba va yakshanba kuni sovuq antitsiklon ta'siri hisobiga harorat kechalari 12-15 gradusgacha pasayadi kunduz kunlari esa asta sekin isiydi va yakshanba kuni harorat 27-30 gradusgacha ko'tariladi videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa like tugmachasini bosib qo'ying va kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang